हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं ये एन एरर आया है है ना जी यस yes, सर तो एन एरर जो आया है ये क्यों आया है इसके पीछे हमको बात करनी है तो देखो एन एरर मैं निकाल के दिखाता हूं यहां पे is equal to V lookup का फार्मूला लगाते हैं तो ये वी लुकअप लगाया हमने वी लुकअप तो ये लिब्रा कैल्क यूज कर रहे हैं हम एक्सेल में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है तो सपोज करो यहां पे जो लिखा हो उसी वैल्यू को हमें फाइंड करना है तो यहां पर तो कुछ लिखा नहीं है बाद में जाकर के लिख भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं लिखा हुआ है और इस पूरे डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लेना क्योंकि यही तो हमारी रेंज है ठीक है और यहाँ पर F4 दबा के फ्रेज कर सकते हैं इसको तो ये फ्रेज कर दिया हमने कॉमा देंगे और अब मान लो कि हमको परसेंटेज पता करना है तो परसेंटेज कौन से कॉलम में है तो एट है तो one two three four five six seven और ये एट तो यहाँ पे एट लिख देते हैं और वी लुकअप के छोटे हुए फॉर्मूले को पूरे करने के लिए यहाँ पे जीरो लिखते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट में चाहिए हमें एन एरर आ भी चुका है तो कुछ इस तरीके से आपको ये एन एरर मिलता है यहाँ पर आपको जब कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी फॉर्मूले में लेके आने के लिए तो आपको एन एरर मिलेगा ही मिलेगा अब सपोज कीजिए यहाँ पे आप लिख दीजिए Ram R A M Ram लिख दिया तो जैसे ही राम लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एरर जो है फिर आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा एरर हट जाएगा यहाँ से तो ये देखिए ये आ गया है और यहाँ पर जो एरर आ रहा था वो भी आ गया है तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video